Tanto tempo já vai caminhando e ainda me pego recordando Lágrimas rolaram no dos meus olhos e enxuguei mais de mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez dia que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Se chegaste, senti na minha boca o teu quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor amor sincero chegaste E ouvida tua boca que quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor Um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam para os seus braços silêncio é uma carícia que a felicidade traz. Você e o seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços. E chega-me dizendo num sorriso: Não me deixe nunca mais. Quem diria que você viria sem dizer que vinha? Porque nunca é tarde chorar Se chegaste Senti na minha boca um te quero Como um doce com um caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um sincero chegaste senti da minha boca quanto quero Como um doce com caramelo Caramelo necessitava um, um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca quanto quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava